Lenne szíves közölni az intézkedés okát. Én nem hallottam még eddig ezt. Hogy nem, nem Tessék? Értem. Tehát, hogyha odaállok, akkor ott megfelel. Hát én úgy látom, hogy ott ülnek. Hát üljön oda nála. Világos. Csak kérem, ne dögdösen. Hm? igyekszem, csak nézek maga magam elé. Egy eszméletlenül. Hát azért, mert zugolnak tulajdonom a ligetben, ezért is. Bocsánat. Azért, mert tiltam mindenféle Uram, kérem, ne rúgasson. Én nem értem magához, maga ült az én rá. Ő is akar. Én itt áll, ha nem lehetne. Értem, nem ülhetek oda? Az előbb azra szólítottak föl, hogy az az intézkedés oka, hogy közúton állok. Megkérdeztem, hogy ide ülhetek-e, azt mondták, hogy igen. Akkor rosszul tájékoztatták, ide nem ülhetek. Értem. Tudok javasolni egy másik oldalt, az az oldalon nyugodtan leülhet. És oda nem ülhetek? Nem. Oda. megkérdeztem, hogy miért nem ülhetek? Hát ez egy lezárt terület. Ah, nem az a probléma, hogy közúton tartózkodtam, hanem ez egy lezárt terület. Értem, tudomásul vettem. Köszönöm a tájékoztatást. Köszönöm, viszontlátásra. Szép napot!